Tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa dok. Nah. Wahai Tuhan kami, berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungnya amal dan pembalasan. Jadi minta supaya Allah apung dosa. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jemaah minggu yang kedua di dalam bulan Rajab tahun 1444 Hijrah dan pagi hari jemaah eh, uh, minggu yang pertama di dalam bulan 2 tahun 2023 uh, eh, baca eh pada pagi hari ini iaitu ketah yang saya bagi pada, pada minggu lepas tajuknya mulianya mukmin dan mukminah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluknya nya nin dalam ketah ni iaitu hubungi dengan doa-doa yang semua makhluk fakat duk mitok dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman dan juga nabi-nabi, rasul-rasul dan sesama orang-orang beriman juga pakat berdoa gemari di antara satu sama lain. Jadi sudah pun dua dah sudah pun dua dah doa yang saya baca maka uh, hari ini kita masuk doa yang ketiga di muka dua doa Nabi Ibrahim alaihi salam memohon supaya dia mendirikan solat diterima doa dan diampun dosa sekalian dan ampun dosa sekalian orang yang beriman doanya auzubillahi minasyaitonirrajim رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Surah Ibrahim ayat 40 dan 41 Maksudnya Wahai Tuhanku Jadikanlah daku orang yang mendirikan salat dan demikianlah juga zuriat keturunanku wahai tuhan kami perkenankanlah doa permohonanku jadi ayat ni kita boleh guna sebagai doa ni walaupun doa yang disebut oleh nabi ibrahim tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa dok nah wahai tuhan kami Berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang berime pada masa berlakunya hitungi amal dan pembalasan. Jadi minta supaya Allah apung dosa. Sama ada di dunia lebih-lebih lagi di hari pada mahsyar yang setiap orang akan dihitung amalnya apa yang dia dok buat. Ini ha, nak ayat katanya salah satu daripada doa nabi-nabi pada zaman dahulu Nah, belum pada ni iaitu doa Nabi Nuh. Atau doa Nabi Ibrahim. Mari yang keempat pula. Doa para mukmin yang datang kemudian kepada para mukmin sebelum mereka. Maknanya doa orang-orang hak mari adik belakang kepada orang hak belum pada tu. Kita pun gitulah. Doa kepada orang-orang yang berimej sesama kita dan kepada orang yang belum pada kita hok berime, hok mati sejak daripada awal manusia mati atas muka dunia hok berime. siapa kau hok mati saat ni duk dalam doa kita belaka ni ni nak ayat katanya yong yai ataupun hubung di antara orang Islam sesama orang Islam ni tak terucuk supaya saya labo dah duduklah mana-mana pun ya adanya hubung kait di antara orang-orang Islam walaupun kita tak tahu bahasa tak ada biasa jumpa Tapi mereka itu Dan termasuknya kita duduk di dalam doa belakang Yang Allah Ta'ala firman وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سورة الحشر ayat 10 doa ni biasanya orang lelaki baca di dalam semayang mayat nah takbir yang keempat baca doa ni dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata ini ha, orang-orang semua lelaki dan perempuan pakat doa dengan doa ni. Apa tu? Rabbana gfir lana wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Bermaknanya, kita sama-sama orang Islam ni pakat mitok semua supaya Allah ampun dosa Kita dan dosa orang hak sebelum kita dan janganlah engkau jadikanlah dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad deki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ha, Ani wallahu alamlah. Kita duk minta dalam doa kita jangan capok dalam hati kita ni dendam hasad deki kepada orang-orang beriman. Tapi witi ciwit kita hak sungguh masya-Allah. Boleh jadi tak serupa dengan kita duk minta doa. Witi ciwit kita setengah-setengah orang je. Dendam, eh, hasad deki, marah, takabur dengan orang-orang Islam. Ha ni ayat katanya ia ya tak serupa. Tekah dok doa tu minta supaya Allah hapung dosa. Kita ni so belaka, satu belaka. Tapi witi ciwit sungguh tak serupa. Ha inilah sebab tu kita kena jadi bersih hati kita. Cuci bersih Jangan we ada walaupun seluma, sikit-sikit pun jangan we ada di dalam hati kita dendam marah hasad deki kepada orang-orang Islam. We maaf sokmo dan kita pun baik semua dengan orang. Gitulah. Nah, ni adalah nak we jadi masuk dengan doa hak kita dok minta. dok baca we jadilah cara hidup kita pun serupa dengan hak kita dok minta tu. Wahai Tuhan kami, Sesungguhnya engkau amat melimpah balasnya kasihan dan rahmatmu. Innaka raufur rahim. Ani, kita sesama orang-orang Islam yang duk berdoa. Yang kelima, doa seorang mukmin kepada sekelia orang beriman. Alhamdulillah termasuk sepanjang saat ini juga. Setiap orang-orang Islam pakai doa kepada saudara-saudara dia yang beriman. Alhamdulillah. Ha, ini masuk di dalam hadis eh. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Hadis ni sahih ada di dalam Sahihul Jami' bagi Imam Al-Albani 1026 hadis hasan. Maksudnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya sesiapa memohon ampun kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan maknanya siapa doa kepada orang lelaki perempuan yang beriman hak hidup ke hak mati dah Allah akan tanda pahala kepadanya sebanyak bilangi orang beriman lelaki dan perempuan banyak mana orang Islam atas dunia maka pahala boleh kepada kita banyak tu. Pak kita tak tahu katanya banyak mana orang berimej hidup hidup sekarang ni atas muka dunia. Sanitan katanya lebih kurang 2000 lan lebih daripada 2000 juta orang Islam di seluruh dunia. Pak kita cuba kita gambar hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat setiap negara pakak semaya Jumaat. Di mana ada orang Islam, kena adanya doa yang orang pakat berdoa di dalam khutbah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Mengikut je negara masing-masing. Pakat doa, Sab. negeri mana ada semaya Jumaat, maka situlah. Boleh katakan seluruh orang pakat semaya Jumaat di atas muka dunia ni berdoa kepada sekelia orang-orang beriman. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun kena selit sama eh dalam doa kita walaupun kita berdoa sore kena selit dengan doa ni. Yang kene doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di pada mahsyar. Nabi dok doa sama dah kepada kita. Nah, semua umat dia sampai ke akhir dunia. Tapi hok ning Nabi cok cong khuh kepada umat dia tak termasuk umat lain bila tu di hari akhirat sikit lagi an abi hurairah radhiyallahu anhu qan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah hadis dikeluarkan oleh al bukhari 1300 pak dan 7474 Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap orang nabi ada doa yang dia berdoa. Ha nah, sebab tu semua nabi-nabi ada belaka doa. Pisik yang ada pada setiap orang nabi tu umumnya dia berdoa kepada diri dia, kepada ibu bapa dia dan kepada umat dia. Nabi sendiri rakyat katanya aku ingin bersembunyi dengan doa doaku supaya ingin memberi syafaat kepada umatku di hari akhirat nanti. Rakyat katanya Nabi ya taruh doa. Ya taruh so doa. Hak ni ni ya nak wi kepada umat dia nak wi syafaat. Allah. Sebab tu kita pun harap dah. Harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita sebelum kita mati. Lepas tu kalulah. Walayyazubillah. Kalau takdir katanya kita ni dosa banyak. Banyak kesalahan, kesilapan, dosa kecil, dosa besar hak dok buat, tak ada nak tobat. Maka harap katanya Nabi sikit lagi tolong gue kepada kita. Tolong uton kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Tapi jangan kita dok tak katanya tak apalah Nabi tolong nak nak nak nak nak uton kau kita jangan eh? kita sendiri kena bawa diri ni supaya selamat dunia akhirat dengan usaha yang Allah Taala beri peluang kepada kita semasa hidup di dunia yang ketujuh doa sebanyak-banyak binatang kepada orang yang mengajar kebaikan tengok ni gapo eh sebanyak-banyak binatang ha cek cuba kita tengok dalam hadis an abi umamah al-bahili radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2985 Maksudnya sesungguhnya ambil maksud dia lalu dah Sesungguhnya Allah para malaikat semua ahli langit dan bumi. Maknanya semua malaikat. Semua hak duduk atas muka dunia ni. So, termasuknya ke apa? Semua di dalam sarai dia. Dan semua ikan di laut. Atau ha, cuba kita gambar eh. Nate hak banyak sekali hak duduk atas darat iaitu nya semua. Sebab ia kecil. Ning nak wit dia raya katanya sat yinglek ยิ่งมีจำนวนมาก สัตว์ยิ่งใหญ่ tubuh dia tu ยิ่งน้อย sebab tu cuba kita gambar katanya gajah gajah sikit sebab dia besar kalau zaman dulu dinosaur tak ada dah zaman lah ni sebab apa sebab tubuh dia besar dia kena makan go tu makan go ni mati simsak habis dah cuba kita gambar di laut tidak ada binatang hok paling banyak sekali di laut kecuali ikan. Masya-Allah, sumuk atas muka bumi dan ikan di laut semua tu memohon keampunan ataupun mencucuri rahmitok mencucuri rahmat dan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada orang. Tengok, siapa-siapa duk mengajar benda baik kepada orang, dia termasuk di dalam hadis ni. Nak ayat katanya manusia ni geligo besar. Siapa ke ike sumu sumo malaikat sumo manusia Masya Allah pakak Pakat doa kepada dia Sebab tu kita pun kena masuk di dalam Orang yang Ngajar baik kepada orang Yang ngajar benda tak baik Ngajar benda-benda yang menjadi Orang sesak Orang buat tak molek hatu hatu tak tak masuk dalam hadis ni tapi orang yang duk mengajar kebaikan kepada orang Allah orang tu termasuk di dalam hadis ni akhir sekali yang kelapar, eh raja segala doa memohon keampunan yang setiap orang digesa supaya membacanya setiap hari Oh ni siapa-siapa yang duk baca azkar nabawiyah eh, ya akan ingat doa ni iaitu hadis daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi ajar satu doa iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1300 ni dan 1323 maksudnya wahai Allah engkaulah engkau adalah tuhanku tiada tuhan kecuali engkau engkaulah yang menciptaku aku adalah hambamu. aku berada dalam perjanjianmu sekadar kuasaku aku berlindung denganmu dari keburukan yang telah aku melakukannya aku kembali dan mengenang nikmat yang engkau memberi kepadaku Aku bertaubat segala dosa aku. Ampunkanlah kepada aku. Kerana sesungguhnya tiada siapa yang mengampun dosa kecuali engkau sahaja. Alhamdulillah. Saya tulis di sini ada lima belah kargo. Masa tengok Nabi dah. Saya baca cepat dah. Baca cepat. Dalam pada itu. Bukan sahaja makhluk Allah berdoa kepada mukmin dan mukminah tetapi peribadi dan amalan mereka juga menunjukkan bahawa mereka berkepribadian mulia berpendirian tegas tegak berani betul sahih mulia faham agama dan mempunyai sifat-sifat mulia di sisi Allah dan sesama manusia di antara sifat-sifat mereka ialah ha ni saya tulis ni ambil daripada ayat Quran semua 15 kara sifat orang yang beriman ha cuba kita perhati dak cepat-cepat ni yang pertama, tidak memilih orang kafir yang menetek agama Allah sebagai pemimpin dan tidak walak kepada mereka. Ini ha, duduk dalam surah Al-Imran ayat 28. Yang kedua, sentiasa menyerah diri kepada Allah dalam semua urusan hidup. Surah Al-Imran 122, 160 dan surah al Maidah ayat sebelah. Yang ketiga, orang Islam, orang beriman juga merasa gemetar hati apabila nama Allah ataupun sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah dibaca serta bertambah iman mereka. Suratul Anfal ayat 2. Yang keempat, orang Islam juga mendirikan solat, mengeluarkan zakat, bersedekah, patu banyak cara lagi mendapat darajat ketinggian, keampunan dan rezeki yang baik. Suratul Anfal ayat 4. Yang kelima, orang Islam juga kalau capai benar-benar dak berhijrah, berjihad di jalan Allah, memberi tempat perlindungan kepada orang susah payah mereka akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah serta kebaikan yang kekal abadi di akhirat nanti. Ini ah, duduk dalam suratul Anfal ayat 74. Yang kena, yakin bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali dengan takdir Allah dan Allah Tuhan mereka. Suratul Taubah ayat 51. Yang ketujuh, mendalami ilmu. Ni orang-orang Islam semua kena ngaji, kena pakak-pakak mengaji dah kerana ingin mengajar dan memberi amarah kepada kaum mereka setelah pulang nanti. Surah Taubah ayat 122. Yang kelapai, bersifat mulia seperti khusyuk dalam solat, menjauhi dari perkara lalai, mengeluarkan zakat, menjaga kehormatan dan kemaluan dari sebarang dosa, menunai amanah dan janji, menghayati solat sebaik-baiknya. Ni ada di dalam suratul mu'minun ayat yang, ke, yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang ke-9, menjaga lidah serta tidak terlanjur dalam pertuturan yang menjatuhkan muru, uh, maruah dan berlaku fitnah. Surah An-Nur ayat yang ke-12. Yang ke-10. Merendah pandangi dan menjaga kemaluan dari sebarang dosa dan kesalahan dan menutup aurat yang haram membukanya serta menyahuti suruhan Allah supaya bertaubat semoga mendapat keuntungan dan kejayaan. Surah An-Nur ayat 31. Yang kesebelah, beradab dan berakhlak mulia. Seperti meminta izin masuk keluar apabila berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hani tu herayat ha sahabat pada zaman dahulu. Lagu itulah. Nak masuk dan nak keluar tu kena minta izin dengan Nabi dulu. Surah An-Nur ayat 92. Yang kedua belah, bergembira dengan kemuliaan dan kemenangan orang Islam serta berada di pihak Allah dan Rasulnya. Surah Ar-Rum ayat yang keempat yang ketiga belah orang Islam juga diuji keimannya ketika bertempur dengan seteru Allah serta bersabar dengan semua ujian suratul ahzab ayat 9 sampai sebelah? yang keempat belah yakin dengan janji Allah dan rasulnya serta sentiasa bertambah iman dan kuat keislamannya suratul ahzab ayat 22 akhir sekali orang Islam semua ni bersaudara patu islah beki perbalahan kuat ime berkeyakinan berjihad dengan harta dan tubuh badan ni ada di dalam suratul hujurat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15 saya tulis akhir sekali semoga kita termasuk dalam doa-doa tersebut diberi taufik dan hidayah dianugerah kebaikan keluhuran kesejahteraan yang berkekalan sampai ke syurga dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung amin ya rabbal alamin wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh